Ну що, продовження другої частини викачки навозної ями. Пробуємо. Зараз ждемо машину. Заказали круту машину мощну. І зараз хочемо за один раз викачати ці всі 12 кубов. Я вже наготовив, убрав перегородку. Поставили перегородку, їх перегородили сюди. Ну я скажу так, більш-менш нормально. Не скажеш, що прям міста їм не вистачає, нормально. І підняв уже плітух. Отак, хай буде. І підняв уже пліту. І що ми бачимо у нас? У нас Це сюди. О! Вода. Ну опять вода це на перший взгляд вода. А ми вже знаємо, що там густяк далі йде. Я думав позже, ну бачу, що воно вже до верха підходить, ну думаю, смисл тягнути. Погода хороша, машина заїде. Машина приїде не така, як перший раз. По машині я дзвоню по об'явленню насчет машини. Кажу, мені треба така мощна машина, щоб такий гостячок викачати. 12 е, кубов. Ну кажу, 12, там 11 з копійками. А і на де ви знаходитесь? Кажу, в новій водолазі. Там у вас парень держить поросятами займається. Та кажу, це ж ягода Лагастасян. А, я ваші ролики дивлюсь. Ну і пішло, поїхало, і зараз він їде сюди. Зараз під'їде і будемо пробувати викачувати. Це машина усіленого типу, молякосос. Поэтому попробуємо, як він. Я не буду не розмішувати нічого. От викачимо чи ні. Ну і, понятно, підігнати, якщо там густота, підігнати її сюди в приямок. І все, щоб викачати одним махом, і викачав і уїхав. Ну і будемо наблюдати, чи буде воно так, чи ні. Якраз хорошо, бо ще пару неділь вони вже б туди не влізли. Дай. Да, пару неділь і все. Заходь сюди. Не впади в яму. Ну опять же, тут кажеться, що вода. Ну тут, а мені кажеться, не таке воно вже і водянисте. Ша. А ці наоборот в туалет ходять. туалет ходять от в оцей угол. Іменно ось оцей квадратик, одна четверта частина, це їхній туалет. Тобто, я так розумію, там густяк. Ну подивимося, як буде викачувати. Уже глянемо. Тут зразу треба ставити. Ну, Він сюди максимум підійде, зараз погода дозволяє, все дозволяє, все сухеньке, замерше. І ось сюди в приямок вставляти А, диви, приямку, скільки цього. Густяка. Ну що, грубо говоря, вода, ну така, як, як типа, як дешевий кефір в бутилках, знаєте. Не, в пакетах. Так думаєш, вроді би, що його тут качать. Жидке, да? А там же воно поповзе муляка. Лягайте віддихати, що ви ото біситесь? Поїли хорошо, їда у вас є, е, вода є. Е. Їж не хочу. О! Як басейник такий. Ну попробуємо, що за машина. друзі, будущі свиноводи приїхали. Я не разбивай, оно сейчас оно вытягивает все. А, да? Поэтому надо высмыть, высмыть Оце тяне. Электрона, да, ты пару раз выключаешь. Бактерии много кидаете? Бактерии кидаете. Пенится, ну, пенится, когда бактерии кидают. А я вообще нічого не кидаю. сильно здоровье на него не робит на, на этот ход. Я не знаю, я сколько качаю, ну, это не первые сарай, которые я качаю. Там него уклон делают, допустим, конец сарая метр, а, а здесь уже метр восемьдесят. То есть и тоже приямок и получается все, даже густота, все сбивает, то есть ничего не остается. Ну, вот это, вот это самое густое. Да, да, вот это. Це і таке співається. Я все ваши видео думаю. <laughs> Мощно, друзья, вот видите, что их хотят. Все, например, что тяжесть этот, понял? Ага. На мойку приезжаешь, ну, э, шланг бывает, что это оборотов не сильно много даем, а так шланг не выдерживаешь. Э, Стрыгаешь вместе со шлангом. уклона меньше буду Да, угол надо больше ставить, потому что оно не стекает у тебя. Ты видел, что ты а. этим... А как бы уклон сделал, там, допустим, 60 сантиметров, а тут ну метр. Да. Было идеально. Что тянуть вообще. Так що, друзі, по Харкову. Вы довольны? Ну, я доволен, что с вами Вика. познакомился. Приятно. Друзі, кому треба по Харкову, а по області. И по области. Харков, область, телефон ти зняла на машині? А там, да. Да, звонить Серега, подписчик наш. Киста, тезка мій. Так що так, друзі, бачите, ви казав нереально. Викачали. Друзі, ну що, ось викачали. Ну що, чиста яма, все хорошо. Єдине, що поставалося там понад стінами в дальніх, в дальніх отам. О, вони, я ж казав, вони полягають і будуть віддихати. Отам он, е, вік на мене. Отам он понад стінами чуть-чуть пооставалось. Ну десь поотак. Бачите, він каже, Серега, каже, що качає свинарники, такі сараї. Там уклон треба більше, щоб був а не маленький, як ми всі там нездорові. Треба, щоб більший уклон був, щоб густяк весь сходив. І не треба розбалтувати, мішати чи що. Бачите, він тягне страшний коржі верхні, все тягне. Тобто, отак. От повністю пуста яма. все. Правда, ну, трошки прийшлось потрудитися, поки його позганять. Ну, от таке. Зараз що я ставлю пліту назад. І вбираю перегородку. Тут у мене маленька страховочна трубочка. Ну чого ви? Чого? Просто що одному неудобно, зараз Зараз я підніму, а Віка повитягує трубочки і і будемо брати перегородку. Ту опустили, все. Я піднімаю, Віка витягнула трубку і плита сама собі лягла. І тепер відпускаємо попугаїв на свободу. Отак чуть-чуть Вік придержуй, так. І уходимо, а попугайчики наші на свободі всі. Уходимо, уходимо, уходимо. Раз. Опа. Оператор там взяв одною рукою. І ми йдемо далі. Ставимо під стінку. Все. І от ви мені відповідьте, пожалуйста, на вопрос. Стоє оце цього, оцей, що я потрудився, там скільки. Час ділов, поки їх відгородив, убрав кришку, поки там те все. Ну час ділов. І зараз місяця три не убирати. Ну це сто пудов. Раз, два, три. Да. Місяця місяця три-чотири не убирати. Ну якраз не убирати до їхнього, поки їх всіх не уберемо на м'ясо. Все, і вони собі гуляють, довольні. Ямка в них пуста. Я теж вже спокійний, погодка. І то вони приїхали, Серега каже, аби я з утра приїхав, воно було б ще все підмерше, не буксувало. А так трошки вони перший раз заїжджали, буксанули, то назад здали і опять з розгону там під гору під'їхали і спустилися. Тобто, якщо б з утра воно сонце трошки підтав іменно вверх. А так, аби з утречка все замерше, взагалі б легко було. Ну або сильний мороз. Ілі літом, так, да, обичний. Ну і все-таки, бачите, треба більше було уклон робити. Так, я думаю, саму трубу вона нічого не дасть, що викачувати в самій трубі, якщо збоку її зробити. Да, воно буде викачувати, але все одно треба стояти там, де пліту вбирати і трошки сюди густяк цей загрібати. У мене тут нема ні соломи, ні опілок, ніде нічого. Тобто тут одна густота. Воно вначалі і то, що я вирішив, я тепер буду не так робити. Набралася повна яма. Оцю всю більшу половину самої жижі, ну оце як я тільки відкриваю кришку, одна вода, викачують самому фекальним насосом. Потім проходить ще місяць-два, добереться повно, можна ще своїм насосом, а потім аж наняти його і все викачати тільки густе. Можна так ще робити. Ну, тобто, так. І все, я все зробив. Вони раді, довольні, друзі. Вам я показав, як це все відбувається, яким образом. Нічого там не треба болтати, мішати, наготавлювати, тільки аби воно сходило. Він каже, це ще й не дуже густе. Тобто це для нього не дуже густе. Ну кому треба, телефон зняли на відео, позвоніть, Сережа звати, договарюйтесь. Бачите, він каже, і Харкові і по області. Він сам з Харкова. У нас тут таких немає. У нас обичні слабенькі, а це ж моща тяне ого. Так що, друзі, всім спасибо за внимание і не забувайте, хвостики. Пока.